in the concrete bad house. satu Ini tentang Gilbar MC Sepak bola dari Bekasi Keluarga Gilbar MC Gaya kami yang selalu dinanti Keluarga Gilbar MC